Jonathan, ¿qué did you think of the job Domingo did tonight? Eh, ese trabajo de, Domingo Germán hoy, en esta noche de hoy, eh, ¿qué tú crees de la manera que lanzó? Excelente, eh, le salieron bien las cosas, era lo que quería el staff de, nosotros, que él caminara bastante. gracias a Dios las cosas se le dieron muy bien, gustando buenos lanzamientos, mezclando y gracias a Dios que pudo salir bien con la victoria. yeah, he was excellent tonight, you know, and, and, that's what we wanted from him. You know, we wanted an outing like that uh, to be able to go deep into the game. Um, you know, um, uh, he got the, the results he wanted, we wanted. So, excellent night for him tonight. Some of the injuries to the bullpen, just how much extra pressure are you feeling to step up, especially late in game? Tú sabes que han habido varias lesiones eh, en el cuerpo de, de bullpen. Eh, ¿tienen, se, ¿Sienten impresión ustedes por eso o es parte del trabajo en sí? No, esto es parte del trabajo porque uno está trabajando, lanzando pelota todos los días. Uno no quiere lesionarse, pero eso es parte del juego. Eh, y nosotros creo que cada muchacho que viene viene a hacer su trabajo y los que estamos aquí también trabajamos igual y somos un equipo al final de día, una familia, nos mantenemos juntos y vamos a seguir trabajando siempre juntos, sea quien sea que esté aquí. You know, injuries unfortunately are part of the game, you know, and um, the way we see it, we have a job to do, right? We have to, uh, we have to execute pitches and we have to get hitters out. You know, the guys that have been here uh, have been doing that, have the confidence to do that, um, and the guys that are that are here now with the team, you know, they also see it the same way. So uh, at the end, we're a team. We're a team. Uh, we're, we're family here, and uh, just a matter of doing doing our job.